Wakati huo hayo yote yakiwa yanaendelea, akachinjwa kondoo, ukapewa dawa umwage ya kondoo. Msiba sio ulikuja kutokea kwenye kondoo au kwenye mbuzi, msiba wa ile ndugu unaedai kwamba alitumwa ulitokea kwenye mbuzi. Kama ulikuja kutokea kwenye mbuzi, kondoo akachinjwa, aka, ikatakiwa asiliwe kwa, nya, kwa chumvi wala mifupa kupewa mbwa. Mm lakini baadaye likafanyika hilo mm. akalaumu na kuwauliza ndugu zako huyu kweli ni ndugu yenu mm. wakanyamaza kimya kwa sababu walikuwa wanakula kwa siri mm. akasema dawa imeharibika ndio ikatakiwa mbuzi ndivyo mm. lakini wakati huo je dawa iliharibika kwa ndugu zako kula kondoo kwa chumvi na kutupia mbwa mifupa au iliharibika kwa kushiriki tendo la ndoa na mganga mm. kwa alichokizungumza yeye pale mm. kwamba imeharibika kwa sababu ndugu zangu mm. wamekula nyama kwa, kwa chumvi mm. na mifupa wame, wametupia mbwa. Na je, ilikuwa ni lazima ndugu zako wale hizo nyama? Yaani ilikuwa ni lazima kwa sababu kwamba dawa yenyewe kama dawa hiyo kwa imani hiyo ambayo nilikuwa naamini zamani, na ndio matambiko ambayo nilikuwa yapo na yalikuwa yanatendeka kwa imani hiyo, nilikuwa sijamjua Mungu, lazima ndugu zako ndo watakao shiriki, lazima ndugu zako ndo wale, sio mtu wa mbali. Hao watu wa mbali watakuja tu, lakini viongozi wakubwa watakuwa ni familia yako. Mm. E. Kama wakila watu wa mbali usipokula wana familia inakuwaje? Inakuwa bado haijatendeka. Mm. E, na huyo kondoo mm. kama atatoka mbali na nyumbani kwenu mm. itakuwa bado tambiko halijatendeka. Mm. Na kama nyama watali, watakula mbwa pia ni mwiko mm. itakiwa mifupa izikwe chini mm. na yani kitu chochote kile kisionekane pale. Je, kama ikizikwa chini mbwa akaja kula baadaye bado itakuwa ni bado haijakuwa au ingekuwa? Kwa wanavyosema wao mm. kwa sababu haya mambo mimi niliyakuta tu tunakuwa tunayaona mm. na tunayakuta na mpaka yamekuja yakatufikia na sisi wenyewe mm. tulivyokuwa tunaona kipindi wadogo watu wanafanyiwa mm. nilikuwa naona mimi mifupa inachimbiwa chini, na nyama hizo sio ule nyama tu, ili mradi nyama. Mm. Kuna nyama ambazo mimi sikustahili kula, mm. kama nyama ya, ya kondoo mm. nilipewa. Kuna nyama za baadhi kama ni shingo, nakumbuka ndo nilipewa mimi na nyama zingine zingine tu ambazo nilitakiwa, sikutakiwa nile nyama zote, kila nyama nile. Kuna nyama baadhi na mbuzi, halikadhalika mbuli nilipewa tu kwamba nile lile linalokaa hapa kifuani limekaa kama ramani ni mafuta tu kwa hiyo yale nitakiwa ni ile inayekaa hapa kama ramani kama tambara nitakiwa ni ile nilimalize lile kwamba hii naambiwa kwamba hiyo ndo ramani yako ya uganga jinsi lilivyokaa kwa hiyo limalize lote mm. kuna baadhi ya nyama tu ambazo unatakiwa ule wewe ukiweza kula hiyo ndo hapo ndo uganga wako utasimama na nyama zenyewe ni kama eh, si ngumu kueleza. Kwa mfano kama mbuzi huyu ambaye sehemu zake yani mbuzi ana sehemu za siri mm. wanaita sijui nisemeje ya mbuzi wa kiume wa kiume mm. sio sehemu za siri. Kuna sehemu zingine zinakuwa zina eh, se, naona hata haya kuzungumza sehemu za kuzalisha mbegu za mbuzi wa kiume au eh, sehemu gani? hizo wanazokuwa inagemekaa kama semeje hayo ndo nilipewa mimi, niambiwa, nikaambiwa nile mm. zimechemshwa, nikaambiwa hizo ndo natakiwa nile mm. kwa hiyo pale wanaamini wao kwamba unapandikizwa roho ya ujasiri mm. roho ambayo unaweza ukaingia sehemu yoyote mm. yaani niseme kama ni roho ya ukatili fulani mm. ndo unapandikizwa pale mm. eh, unapandikizwa roho ya ukatili, ya roho yani ile roho ngumu mm utakutana na vitu vingi unapokuwa eh, wanae wanavyoamini mm. kwamba unapokuwa mganga unabidi unakutana na vitu, utakutana na wachawi, utakutana na. Kwa hiyo roho yako ikomae na iwe na uwe jasiri ndo ule nyama zile. Tambiko la kwanza likafanikiwa likapita, lakini likaharibika. Ukaagizwa mbuzi, ukaenda Zanzibar, ukaambiwa mganga kakosea dawa zote. Haukumuuliza kwa nini kuchanganya waganga wawili, kulikuwa na umuhimu gani? Wewe umetumwa na mganga mmoja, umeenda umechanganya wawili. E, sikumweza kumuuliza vile, na hata kama angeniambia nisingeweza kumwelewa kwa sababu Huyu wa Zanzibar nikiamini alikuwa ananisaidia, na yule wa Daris wa, wa nyumbani vile vile niliamini ananisaidia. Kwa hiyo pale nilikuwa hata kama angeniambia huyo wa Zanzibar afai, ningekuwa simuelewi. Na wa Zanzibar angekwambia kule afai usingemuelewa vile. Vile. Mm. E, kwa sababu ule wa, da, wa nyumbani pia alinis, alinisaidia, nilifukuzwa akanipokea mm. na huyu huko alinifata mwenyewe studio mm. kwa hiyo hata angeniambia ule kule hafai nisingemwelewa ukaja ukafanikisha tambiko la mbuzi ambalo uliagizwa, ukafuata fedha Zanzibar, ukarudi mm. mbuzi akapatikana, na ndani ya siku tatu, wakati siku moja kabla ya tambiko ndo unadai kuna ndugu alikuja akakwambia twende makaburini. Mm. Alikwambia makaburini mnaenda kufanya nini? Aliniambia kwamba twende makaburini, maana siku nyingi we hujafika tangu umeondoka, mm. watu wamekufa wengi, twende makaburini angalau kaone ndugu zako waliofariki, na kweli walikuwa wengi tu mm. wamefariki, wengine ni wadogo zangu, wengine familia yangu mm. Kwa hiyo usiku ule ule alikuwa ananilazimisha, kumbe kulikuwa kuna kitu ambacho anakifanya kwa ulimwengu wa giza mm. lakini mimi nilikataa mm. nikakataa kabisa. Kwa kumbe kwa alikuwa na kitu alipewa na mama yake mm. aje anizuru mimi. Akudhuru ili iweje yani? Yaani kiukweli ile familia mimi henitaki. Sawa, yeye alivyopewa hicho kitu alikuwa anajua moja kwa moja kitakuwa na madhara gani kwako? Anajua kwamba anajua kwa sababu lengo lao na mazumuni yao na nia yao na, ma, na, ma, na manuizi yao mm. kwamba nisiwepo duniani mm. na nafikiri kwamba wameanza kunihangaikia tangu mdogo mm. lakini wanashangaa tu kwamba huyo mtu kila tunavyomfanyia yupo duniani Mm. Kwa hiyo walivyosikia sasa hivi anataka kwa anatakiwa kwa awe mganga, mm. atatuua huyu. Mm. Kwa hiyo tufanye nini? Tumuue yeye. Hiyo dawa ambayo atakuja kufanyiwa sijui mbuzi sijui nani, bora tu atumwe mtu akajipanga kuja kuniua. Mm. Lakini ajabu Mungu alisimama na mimi nikawarudia wao wenyewe. Mm. Mm -hmm. Na baada ya pale ukaenda msibani, hakuna aliyekuongelesha? Kuna hata wakati hawakuongeleshi kuna neno lolote ambalo ulilisikia la wewe kuhusika pengine au wao kuhusika na hicho ambacho kilitokea? Kwanza kwenye msiba hakuna aliyenisemesha mm. na ndugu kama ndugu yani niliwaona tu wao wenyewe walikuwa wakiitana wanakaa makundi makundi mm. akiwepo mdogo wangu kabisa wa mama mmoja mm. ambaye ndo alinifukuza. Kwa hiyo yeye na familia yake walikuwa wakikaa makundi makundi, lakini kichokuwa kinazungumzwa mm. sikukisikia mm. na wao kama wao hawakunifata hata mmoja mm. ila majirani wanaojua maisha yangu toka utotoni tangu utotoni mm. ndo walikuwa pamoja na mimi mm. kwa sababu naweza ngasema kwamba familia yangu tu mm. ni kwamba hainipendi lakini majirani nashukuru Mungu nikifikaga mimi kule mm. kama nafika mimi sifikii pale kwa majirani tu mm. na mpaka wengine walifikia kuniambia maneno nikiwa nikiwa kule nikiwa kwa kule nyumbani kipindi kile ugomvi umetokea mm. wa mama wa kambo na mimi. Mm. Watu kabisa na wamama kabisa wa kijijini pale walifikia kuniambia, mwanangu kuna mama nakumbuka kauli yake, sikuwa na maana, sikujua alikuwa na maana gani kipindi hicho, lakini leo ndo naielewa maana yake mm. kwamba alinitamkia kwamba da mwanangu, yani kama ni kisu mm. kilikuwa ni kikali sana Mm. lakini sasa hivi mm. kimekuwa butu. Mm. Yaani kwamba mama yangu yule alikuwa ni mkali sana. Kwa hiyo baada ya kufukuzwa, baada ya mimi kuitisha kikao cha kijiji na nini, kwa hiyo yale makali yake yamekuwa yamepungua. Ehe. Kwa hiyo nika kidogo wanakijiji wanakuwa pamoja na mimi. Hata nikisema leo naenda, kwa kweli wananipokea, nashukuru Mungu. Mm. Sababu wanajua mateso ambayo nimeyapitia ukatoka tena Singida ukidai kuwa hautorudi tena. Ndu, babu akafariki na bibi ukaona usirudi tena mm-hmm. ukarudi huku ukawa unapambana makanisani mm-hmm. mpaka kufika katika kanisa ambalo na kanisani wenyewe wakakukataa mm-hmm. mwisho wa siku ukapambana mpaka ukaja ukatoka pale katika lile kanisa ukaja Dar es Salaam mm. nafikiri ndo kipindi cha mwisho mwisho hapa mm. kuja Dar es Salaam mm. kabla ya kuja Dar es Salaam mm. uliwahi kwenda kufuatilia pengine, kwa sababu mm. kote huku unapozungumza ni mitihani tu ilikuwa ikikutokea mm. uliwahi kufuatilia kwenda kuangalia katika ile nyumba uliokuwa unaishi, kwenda kumwangalia pengine huyo huyo jini au kukutana naye ile sehemu mlikuwa mkila chakula au kukutana naye tu hivi live kwa mara nyingine popote pale? Kwanza watu ambao walikuwa wanajua historia yangu, baadhi yao baada ya kuweza kuzungumza, waliokuwa wengi walikuwa wananishauri mm. kama kuna mtu mmoja hapa Dar es Salaam, yani amekuwa ni nisema ni chukizo kwangu, kwa sababu yeye analia kwamba ni heri nirudiane na huyo kiumbe mm ananishauri sana sana nirudiane naye. Kwa hiyo mimi kipindi nilikuwa bado sijaokoka, nilitamaniki siku moja kweli niende nikaombe msamaha ili haya mm-hmm. ilifikia kwa mateso ambayo nilikuwa nayapata. Mm-hmm. Nikasema ni heri tu niende nikamuo nikamwombe msamaha yaishe. Kweli niliongoza njia baada ya kuongoza njia njia ile ambayo tulikuwa tunatokea na tulikuwa tunaishi, niliongozana nayo mpaka nilipofika pale, lakini nilichokikuta pale Mungu ndo ajuaye. Kwa kweli nili, niliokuta ni mbuyu mkubwa sana mm. kiasi kwamba nilibidi nikae chini. Kweli nilichokikuta au macho yangu, alipita mkaka pale, sikumjua anaitwa nani, lakini nahisi ni yeye yule yule tu Mm. Kwa eh, kwa sababu huyo mkaka alivyopita nilimuita mimi, kaka samahani, naomba kuuliza. Anaambia uliza. Nikamwambia wewe umekuja hapa, wewe ni mzaliwa wa hapa? Akanambia hapana, mimi, mimi ni mtu wa bara lakini nimekuja siku nyingi sana. Kaniuliza kwa nini? Nikamwambia naomba tu, kwani huu mbuyu upo hapa siku nyingi? Nika, akanijibu mimi tangu ninafika hapa huu mbuyu nimeukuta. mm. Kwani kuna nini? Sikuweza kueleza chochote. Mm. Kamwambia basi kakangu inatosha. Sema nikusaidie. Sikutaka kueleza chochote nikaondoka. Mm. Mm -hmm. Nikaondoka au kuongea chochote aliyekuwa ulikuwa unajua namna ya kuongea naye pale kwenye mbuyu au kuongea naye? Yaani kama ningekuta nyumba mm. ningegonga. Mm. Kama ningekuta nyumba kabisa kama nilivyoiacha mm. ningegonga na najua tu kuna watu watanifungulia ama angejua yeye atatoka tu atanifungulia au kwa mm. njia yoyote yule. Mm. Hata kunichukua kimiujiza angenichukua akaniingiza ndani. Mm. Kwa ama ningetoweka nikajikuta niko ndani. Mm. Lakini je, kwenye mbuyu naanzaje? Mm. kati mimi sijawa tangu naishi naye hajanionyesha kwamba nyumba yake ni mbuyu. Mm. Kwa hiyo nikashindwa, nikabidi nirudi. Nianze kuhangaika tena tu ndio ukaingia mpaka kanisani unadai ukayaona hayo ambayo uliyaona. Kwa mara ya kwanza unashuhudia tukio la aina ile, na mwingine akikwambia haya maombi sio kwa ajili yako. Uliwahi kumuuliza ni kwa ajili ya nani na kwa nini umenikataza? Tuanzie pale. Kiukweli nilishtuka kuona watumishi wa Mungu mtumama mtumishi wa Mungu akifanya vile, na nilishtuka kuona mtumishi wa Mungu akiniambia maneno kama yale mm. Nilishtuka sana, nikaji nikasema mimi najiona kama niko sehemu sahihi, nimefika sehemu sahihi, kumbe bado nina safari ndefu sana hmm. kwa sababu sikuwahi kuona nyumba ya Mungu ikitumika hivi ama watu wa Mungu wakifanya hivi. Hmm. Ina maana hili kanisa, kwa nini huyu mtu wa Mungu anaongoza ibada akiwa mchungaji hayupo, anaongoza ibada na leo anafanya haya ambayo nayaona? Hmm. Kwa kweli niliumia, niliumia sana kuona utumishi wa Mungu wanakifanya, mtumishi wa Mungu akifanya hivyo na akizungumza maneno kama yale kuniambia yule aliyekuambia maombi sio kwa ajili yako, baadaye ukamwona mwingine kama unavyodai ukutani, walikuwa kitu kimoja au kulikuwa na nini katikati yao? Kwanza nikwambie kitu ambacho hata mchungaji wangu mwenyewe anakifahamu hicho kitu. Mm. Baada ya kufanya kuni, kuniambia vile, kwanza mimi nilikuwa na nilianza kuwachunguza mm. bila wao kunielewa kama nawachunguza. Mm. Nilichokuja kubaini huyu ambaye aliniambia we maombi hayakuhusu. Mm. Alikuwa ni mtu ambaye yupo karibu sana na mchungaji. Mm. Yaani yuko karibu mno. Kumbe mm. neno analoliongea mchungaji analipeleka kwa yule yule ambaye alipe, alijipenyeza kanisani. Kwa hiyo anamchuma mchungaji, lakini anajivisha ngozi ya kondoo, lakini lao ni hili ni moja. Siku moja nikiwa niko ndani, kwa sababu nyumba ya mzee wa kanisa hiyo na chumba changu mimi, yani ni chochoro tu, madirisha yame, yame, yako hivi, alafu kuna baraza. Mm. Niliwasikia na masikio yangu akiwa anamzungumzia mchungaji kwamba Nilichokuwa nakizungumza yule ambaye aliniambia kwamba wewe haya maombi hayakuhusu. Kwa hiyo alikuwa anampa taarifa kwamba baba mchungaji kasema hivi, kasema hivi. Yaani yale ambayo wanazungumza yeye na mchungaji anayachukua nampelekea huyu huko mbaya. Bila akiwa anajua ni mbaya au bila kujua. Anajua, lakini mchungaji kule akimwamini huyu ambaye yuko naye. Anamwamini sana kwamba hana tabia kama za huyu, lakini kumbe alishatekwa na yeye. Kwa hiyo huyu huku mbaya hana ukaribu sana ule wa mazungumzo, kwa hiyo anamtumia kama agent fulani wa kujua kwamba mchungaji anafanya nini, anapanga nini, naona yeye anapeleka huko. Kwa hiyo nilivyokundua vile, nikamfuata mchungaji Mm. Nikamweleza. Nikamweleza mimi sababu sikutaka nimfiche mchungaji wangu kwa sababu ninamuona ana imani. Mm. Na ye mwenyewe kumbe anahisi. Mm. Anaonyeshwa. Mm. Nilivyofika kanaambia kwanza mwanangu kitu ambacho mimi nakiona kabla ya mimi kumweleza. Namuona huyu huyu ambaye namuona mtoto mdogo kidogo yuko na mimi lakini nahisi kama hayuko sawa na mimi. Kwa kweli mimi nilimdhibitishia kamwambia kweli baba, hichi kitu kipo. Mm. Ila tu zidisha tu maombi kwa sababu vita ya mwanadamu na shetani na wewe kuzidisha tu maombi, tuzidi kukuombea. Mm. Kwa tukawa tumeitana wana maombi, tumuombe mchungaji wetu. Kwa mm. vile wao hawataki. Hawataki kabisa. Tuombe. Baada ya hayo yote kutokea kwa mchungaji kanisani na kila kitu chake pale, mm. nini ambacho kiliendelea? Kilichoendelea pale yule mzee wa kanisa baada ya kuomba mimi maombi yale ya kuvunja na kuteketeza kabisa ya ku, yani ya nguvu kabisa kwa kweli nilimwona Mungu kwa sababu yule niliona alianza kumfedhehesha mm. alivyoona nataka kumshinda kimaombi na yeye nguvu zake zimekuwa hazina nguvu alitafuta uh, alitafuta serikali kwamba nifukuzwe mm. kwamba mimi nimemtishia kumuua mm. Nimemtishia kwa kumua kwa kisu. Akamtafuta mwenyekiti, kamati ya shule na mzee wa kanisa walokwepo na mchungaji. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba wakaenda wakazungumza kwamba mimi nimemtishia maisha, lakini kufika kule kesi ikageuka kwamba mzee wa kanisa, nani katibu wa kamati ya shule na, na ya sheha na ya mwenyekiti wakasema kwamba wamepewa kesi na waumini kwamba mimi nateswa pale kwenye lile kanisa. Mm. Je, ni kweli? Bila alivyoenda kushtaki yeye akaenda yani sijui walitumia njia gani tu. Kwa kwa hiyo hukumu ilitolewaje siku hiyo? Hukumu ilitolewa kwamba tuishi kwa amani. Mm. Tuishi kwa amani lakini yeye lengo lake hataki mimi niwepo pale. Mwenyekiti alisema kwamba kama ni hivyo basi itabidi hapa mkae kwa amani, kama wote ni waumini na nyinyi ni dini moja, kwa nini mnalumbana? Kwa hiyo akasema tukae kwa amani. Lakini baada ya kumaliza hapo tukarudi nikarudi nyumbani, chumbani kwangu na akaenda kesho yake yule mzee akaibua mengine. Akataka kuna uchochoro ambao mimi napita nifike chooni. Akaziba pale akataka kuziba. Mimi nikampigia simu mchungaji, mchungaji, mbona fulani mwenye anataka kuziba hapa? Je, mimi nikitaka kwenda uani chooni na nipite wapi? Akasema oh, kwa nini anataka kufanya hivyo? Nikamwambia sijui. Akapigiwa simu na, na, na, na mchungaji akaanza kusema mi hapa nataka pazibwe kwa sababu mamlaka ya shule mimi nimepewa, nimeambiwa hapa. Akaambiwa mimi kama mchungaji sitaki hapo uzibe. Huyu mama atakuwa anazunguka wapi? kwenda chooni. Kwa hiyo yeye aliona akiziba pale, mimi nitakosa pa kuelekea, kwa sababu chooni nitakuwa ni mbali zaidi kuliko ile uchochoro ambao nilikuwa napita. Baada ya pale, kila ambacho kilikuwa kikiendelea, ukienda kwa waganga unaambiwa unatakiwa upewe uganga. Ikafika hatua ukakubali mpaka mbuzi akachinjwa ukapewa ramani ya kifua ule. Ina maana ulikubali kuupokea uganga. Kwa mateso ambayo nilikuwa nayapata, niliona kwamba pengine kama ni kweli uganga, basi bora niwe mganga ili nipone. Sawa. Je, jini yule ambaye unadai ulikutana naye kakusababisha mpaka mguu mmoja tu ndio ulikuwa na tatizo, lakini baadaye umekuja kupata mguu mwingine, tatizo kwenye mguu mwingine baada ya kuachana naye, imekupelekea miguu yote imekuwa na matatizo. Tatizo la kwanza ni la kutolewa kafara, tatizo la pili ni la jini. Lakini kwenye stori yako, wakati unamzungumzia huyo jini na masuala ya fimbo na kiti na uganga, na wakati mwingine ukidai anakutokea, mimi napata swali, huyu jini anataka nini kwenye maisha yako? Ni jini wa uganga? Ni jini mahaba? Ni jini gani huyu kwenye maisha yako ulivyokuwa unaambiwa na unavyojua na namna ambavyo uliishi naye? Kwa mimi nilivyo ninavyojua ni kwamba amesema kwamba amenipenda mm. na kunipenda kwake alinitamkia kabisa mm. kwamba kama nakumbuka nilizungumza kwamba hajanipenda sura, hajanipenda umbo, haja, amependa nyota yangu mm. nyota yangu mimi ni kali na inamsaidia kwenye mambo yake. Mambo yapi? Hayo mambo ndio hakuniambia mambo gani yanahusika na uganga au yanahusika na kitu gani? itakuwa ni mambo ya majini tu mm. kwa mimi navyohisi, kwa sababu sikuona kwamba ni mganga ye. Kama uganga labda alikuwa anaufanyia huko kwao mm. lakini nyota yangu kweli alikuwa inatumika. Sasa fimbo na kiti ambacho unadai katika ulimwengu wa, wa ndoto alikuja akakwambia kwamba umekimbia vitu vyangu lakini tayari una fimbo una chungu ulichopewa na mganga una kiti kile na vile vitu wakati unapewa hujaambiwa ni kwa ajili ya yule jini ambaye ulikuwa au ambaye alikutamkia anakupenda au uliambiwa vile vitu ni kwa ajili yake Hapana, sijaambiwa. Lakini ni vitu ambavyo vilikuwa kwenye nyumba yake. Mm -hmm. Na kwenye nyumba yake huko haukuambiwa ufanye uganga. Sijaambiwa na baada ya kwenda kwa waganga unaambiwa ufanye uganga, lakini unapewa vitu vya jini ambayo uliwahi kuishi naye. Yeye yeah, yani lengo lake ni kunitesa tu Mm. Sio kwamba mimi ni mganga mm. Hapana, kwamba huyu jini sasa ndo anataka wewe uwe mganga au vipi? Hapo sijaelewa. Yeye anataka kunitesa tu, kwa sababu nitakapoambiwa sijui mbuzi sijui nini, yote hayo anataka ni mimi niwe natoa makafara tu mm. Hayo ni jamii ya makafara tu mm. Kwa sababu majini kama majini, chakula chao ni kikubwa ni, mada, ni damu mm. Mm. Kwa hiyo ndipo nitachinja kondoo, kesho nitaambiwa nichinje ng'ombe, kesho nitaambiwa nichinje mbuzi, hivyo. Mm. Kwa hiyo yeye anachotaka mimi natoa makafara tu. Lakini mm. kwa kusema mimi mganga mm. hicho mm. kitu hakipo nilichokuja kugundua mimi. Na unadai kwa mganga mmoja uliambiwa kwenu kulikuwa na mganga, wewe ukakataa hakuna mganga. Ulifanya uchunguzi? Nilifanya uchunguzi kwa sababu upande wa kwetu mimi sijawahi kuona mganga. Kwa kweli hakuwahi kuwa kuwa na mganga sijawahi kuona mganga kwa upande wa kwetu. Sasa huyo mganga yeye anaona mganga gani aliwahi kuwa upande wa kwenu ukimuuliza? Unajua utambua kwamba waganga ni, ni yani waganga kama waganga ni, yani ni kitu kimoja tuna mapepo mm. na majini ni kitu kimoja mm. kabisa, hilo uamini hivyo ninachokuambia. Kwa hiyo ukisema unawaendekeza waganga, nilichogundua mimi mm. mganga na jini, mganga kwanza hawezi kuwa na hawezi kufanya tiba bila kuwa na majini mm kwa hiyo unaweza ukaenda kwa mganga ukaenda na jini moja wakaenda kukuongeza hata kumi. Mm. Lakini kwa kusema kukutibu hapana, ningepona mimi. Mm. Sababu kama ni waganga ni wengi nimeenda nilikuwa sijapona. Zaidi ya kuambiwa kachinje hichi, kachinje hichi. Mm. Najitia umaskini tu na kutoa makafara tu. Ni, ni, ni kitu gani hasa ambacho kinachokuuma au kinachokuumiza au kinachokutesa unachosema ningepona? na bado haujepona Vitu viwili mm. vikubwa kwenye mwili wangu ambavyo wanahitaji kikubwa sana sasa hivi naamini kwamba mimi Mungu ataniponya mm. ila mguu mm. ungepona mm. kwa sababu hapa kwenye mguu nahisi kama kuna shindano vile mm. yani zitoke tu hizi shindano mm. niwe huru lakini yeye huyu shetani ninaamini siku moja ataondoka tu kwa nguvu za Mungu Mm. Kumbe bado hajaondoka mpaka hivi sasa tunavyozungumza. Kuondoka ameshaondoka, bali anakuwa ananijia tu. Kama Mara ya mwisho lini? Kama kunijaribu tu, je, nimesimama kiimani? Mm. Sababu je, nimesimama, lakini mateso ambayo alikuwa akinipa zamani na sasa hivi yamepungua sana sana sana. Mara ya mwisho kukujia ni lini? Mara ya mwisho kunijia sasa hivi, yani kunijia kama vipi? vyovyote ulivyoelewa, kama alikuwa anakuja mara tatu, aina tatu tofauti, tuambie aina ya kwanza alipokuja mara ya mwisho. tuanze hivi kibinadamu, mara ya mwisho lini? E, katika ulimwengu wa ndoto mara ya mwisho lini? Na kama kuna njia nyingine aliyokuwa anakuja kupitia njia hiyo, tuambie mara ya mwisho lini pia. Ah, mara ya mwisho nakumbuka nilivyokuwa mara ya mwanzo kwanza nilikuwepo nilivyokuwa Zanzibar ndo nafanya harakati za kuondoka kule hmm. kuja huku. Akanifuata usingizini akanambia kwa live live siku hizi anifuati. Mm. Ila kwa ndoto bado anaendelea kunitesa tu kwa ndoto. Mm. Alinijia kwa ndoto akanambia kama unahitaji kuondoka Zanzibar ni sehemu mbili nakupa chagua. Bagamoyo au Kigamboni mm. ndio sehemu ambazo wewe unatakiwa uishi mm. kachague Kigamboni au Bagamoyo mm. nilivyoondoka kule nikafika hapa za Dar es Salaam mm. nikiwa kanisani mm. lakini sio ndani ya kanisa kwenye nyumba hiyo ya huyo mpendwa mm. ndio vita hivyo ambayo walifanyia kama kumchafua yule muumini mm. lakini mimi mwenyewe alifanya kumchafua ili muumini yule anione Mm. Mm. Hivi wakati una, una unafungishwa ndoa alikuja baba yake na watu wengine. Wakati unapelekwa huko ujinini, unadai kuna sehemu ulifika kwenye njia panda, ukapata usingizi mzito, ukujua ni wapi, ukapelekwa kule. Ulimkuta yule yule aliyekuja kwenye ndoa au haukumkuta? Sikumwona mwanaume mm. kwa kule nilikoenda, sikumwona mwanaume, nimeona mdada alioleta juisi mm. na mama yake mm. basi Mama yake yule unadai alikuwa mwenye asili ya Kiafrika kabisa na kila kitu Kiafrika kabisa. Aliongea na wewe chochote? Kwa sababu mwanzo pia ulituambia yule mama mtu, yeye jini alikuambia kwamba baba yake ni, ni jini, mama yake ni binadamu. Kuna kosa gani la yeye kupenda kama wanavyopenda wengine? Na ulipofika unadai kwamba ukamkuta yule mama katika hali ya ubina damu ya Kiafrika kabisa kama Mwafrika tu mweusi wa kawaida yule mama je, naye alikuwa tayari ameshabadilishwa kuwa jini au alikuwa tu ni binadamu lakini anaishi kule ujinini au ilikuwaje? Tayari alishabadilishwa kwa sababu ukimtizama macho yake mm. macho kabisa, macho kama ya macho yanakuwa hayako kibinadamu. Yanakuwaje? Yani yanakuwa kama yana kiini fulani hivi mm. yanatisha, hata kama wewe mwenyewe binadamu mm kuna binadamu wengine ambao wajue wameambatanishwa na majini. Kivipi? Kama unauelewa una, unaweza kumjua anakuwaje? Yaani dalili ya kwanza ambayo mimi nimeweza kuijua mm. hata nikikutana nao njiani ninakuwa ninawafahamu mm. macho tu macho yanakuwa Macho yao yanakuwa yana, yana, yani kama yanaunguza Mm. Kama utamtizama wewe mm. lazima tu utainama chini mm. alafu yeye mwenyewe anakuwa hakutizame vile vile mm. alafu anakuwa yani kuna vitu tu hata kuvielezea mm. siwezi ila kwa mimi bina, mwenyewe binafsi mm. naweza kumwelewa mtu ambaye ameambatanishwa na jini kama wewe hapo umeambatanishwa au hujaambatanishwa? Koshwa kwa damu ya Yesu. Ila mwanzo uliambatanishwa? Mwanzo niliambatanishwa, lakini sasa hivi mimi nimeshakoshwa kwa damu ya Yesu, sina jini. Sawa. Yule mama kule ambapo ilikuwa katika mazingira ya ujinini kule mm. ambaye ni mama alikuwa binadamu wa kawaida lakini ukamkuta kule na huyo dada ambaye alikuwa dada wa kazi sijui dada yake. Mm. Je, katika ulimwengu wa duniani halisi kama hivi tunavyozungumza, yule mama alikuwa hai au alishakufa kidunia, anaishi katika ulimwengu wa majini? Ina, kwa mama yule kwa duniani atakuwa tayari ameshakufa. Huo ni mtazamo wako, ukuwa na uhakika? au ulikuwa na uhakika? Kwa sababu kama mtu mpaka kufikishwa kule tayari roho yake, nafsi yake haipo duniani mm. paka kufiku kaishi kule kabisa, yani ukawa ni mtu wa kule mm. Inawezekana nafsi yako nafsi yake haipo duniani tena mm. Kwa hiyo na hata mimi alitaka kunifanya hivyo, kwa sababu kwanza mimi nilikuwa nachagawa mm. yani kama vile ni mtu mwenye mashetani Kivipi? Ya? Yaani naweza nikakaa hivi yani nikaona vitu vya ajabu nikapiga makelele. Kwa hiyo ilikuwa sio mimi. Mm. Alitaka kunifanya hivyo kwamba roho yangu aichukue. Mm. Kipindi ninaumwa, yani naweza nikakaa hivi hata nikiona mende tu mm. mimi napiga makelele natoka nje kama chizi. Mm. Nilikuwa napiga makelele kabisa. Natoka nakimbia. Kukimbia siwezi lakini na, na, sasa ninapoelekea mm. naweza kukutana na naona kundi la watu. Mm lakini nikifika pale mtu mwingine haoni, naona mimi. Mm. Kwa hiyo alitaka na yeye kunifanya hivyo kwamba nafsi yangu aichukue. Mm. Nyie mtaona kama yule kawa chizi, kumbe nafsi haipo duniani. Sawa. Sasa wakati una, unapelekwa ujinini kule, hali yako hii, unatembea na fimbo, unachechemea ukiwa kule, na kwenyewe ulikuwa vile vile au kule ulikuwa unatembea vizuri? Mimi na, kipindi mimi naenda na, naishi naye sikuwa na fimbo Mm. Nimekuja kuipata fibo baada ya mimi na yeye kutafarakiana na mguu mwingine kuleta shida. akapata shida nikawa sina jinsi ya kutembea. Huo mguu mwingine ulikuwa unachechemea au ulikuwa kawaida tu? Nachechemea lakini nilikuwa natembea mwenyewe. Na huko jinini ulipoenda ulikuwa unachechemea vile vile au kule ulikuwa kawaida? Nachechemea kama hivi hivi nilivyo. Mm. Lakini sio kwamba eti huu ulikuwa huniumi. Mm. Huu nimelala nimekusikia maumivu maumivu naamka asubuhi mguu utaki. Mm. Tayari tumesha pang, -hmm. mara ya mwisho kumwona kwa macho mm-hmm. hiyo mm. situation ilikuwaje? Ni ile ya wewe kudai mtoto na nini, au mara ya mwisho kabisa ilikuwaje? Tumalizie hapo, yaani mara ya mwisho mnamalizana, hamuonani kabisa kabisa, kwenye macho halisi na kwenye macho ya hayo kwa namna ambavyo anakutokea mara ya mwisho katika mwili akiwa hivi unaonana kama hivi ambavyo tunazungumza na kwenye ndoto. Kwa mara ya mwisho hapo tulipokuwa tunaongea kwamba mimi sitaki sitaki, akaniyeyuka. Mm. Lakini nikiwa katika matembezi yangu mm. siku moja mm. nikiwa darajani Zanzibar mm. nilikutana na mkaka mm. simjui, lakini nahisi kwamba alikuwa ni yeye mm. simjui, akaniambia dada, mimi nimekupenda mm. tukanaomba tu nipe company twende Forozani mm. unapenda nini? Kwa kweli nilijikuta tu mimi napenda urojo, tukaongozana mimi na yeye, tukapanda bodaboda kabisa mm. mpaka mm. pale Forozani. Mm. Nikakaa kwenye vibao vi fulani wana vikuta fulani wanajenga. Mm. Kakaa pale tukapiga story. Nikanona akanunua urojo tukala. Sasa akanyanyuka mbele ukitoka kwa wao wauzaji kuna watoto wanapenda kuogelea. Mm. Alikaa kabisa kwenye yale aka miguu yake kwenye kikuta miguu yake akawa anagusagusa maji. Mm. Njoo basi sasa mimi pale pale, kwa nini huyu ananiita kwenye maji? Hmm. Nikamwambia ah, mimi situmie, sigusagi maji. Hmm. Njoo bwana, tupige hata angalau picha. Mimi nikakataa. Pale pale nafsi na hmm. mbona huyu ananiita kwenye maji? Kwa hiyo nikamwambia mimi nilivyokataa nikarudi tena huko. Nikaa namwangalia sasa pale kwenye maji. mm. Namwangalia anavyochezea chezea maji pale, ananiita mimi nikarudi huku tulikokuwa tumekaa. Tunawasiliana hivyo, njoo mimi siji, njoo mimi siji, akanyanyuka akaja pale ule mkaka mm. tukabadilishana na namba kabisa mm. chukua namba na mimi nikachukua namba yake nitakupigia tutawasiliana haya eh tulipoondoka pale tukarudi akanirudisha pale pale aliponikuta mm. kapanda gari na yeye akapanda akanikamwacha pale mm. tangu siku hiyo mm. nikajaribu kuipiga namba ile namba haipatikani mpaka la na leo mm. sijawahi kumtia machoni kwa naweza nikasema kwamba alinijia kinamna ki hivyo. Mwaka gani ilikuwa hiyo? Ilikuwa ni mwaka jana. Mm Aya, katika ulimwengu wa ndoto ulimwengu wa ndoto mwisho ndo hiyo aliyokuja kuniambia kwamba nitakutimba wewe mpaka shika adabu yako. Ilikuwa ni muda gani umepita? Eh, napita kama sio muda mwingi sana. Mm. Mm -hmm. Lakini sio muda mrefu. Kwa hiyo sasa hivi shida kubwa ulionayo au mm. tatizo kubwa ambalo lina linakusumbua ni kitu gani kuhusiana na huyo jini na maisha yako halisi? Yaani shida ambayo niko nayo ni kama hivi miguu mm. tunaendelea kwenye maombi mm. ya kwanza, ya pili kabana kwenye maisha, kwenye uchumi mm. yaani mimi sio kusema nifanye biashara, sio yaani ule uwezo wa kufanya chochote mm. ya kujiajiri mwenyewe pia siwezi, sina mm-hmm. chochote mm -hmm. sina chochote yani, kusema ukweli amenibana yani kiasi kwamba sijui hata niseme vipi. Kwenye kwenye uzazi kwenye uzazi pia hamna mm. E, situmiki kama mwanamke mm. si si yani sipati kusema na, natamani na mimi ningelipata mtoto mm. lakini sasa imekuwa tofauti kwa upande wangu mm. E na hajawahi kukujia akazungumza chochote kuhusiana na hilo? Hajazungumza.